since 1995 Growing up, same street, you, me, my ride or die Moved away, but you're still in my heart, yeah Sijakwambia? Tell me. There was a dress Cool. huko so poor babe nikadogo hivi si unajua mimi ni wajibi kananiingia vizuri wapi ngoja kwanza babe wajibi gani sasa babe wataweza sijasema kusema uh, babe unajaribu kusema aje sijasema babe umenona unaona mimi sijanona uko na figa supu don't be mad shida yako ni ukaji ni kukasirika tu ni nini eh? sawa mm -hmm. oh, wait, yes. yes. Hello, babe. tulia, nakam. I'm coming. I'm coming. Anytime you are receiving a call, you Nunitana babe, and I'm here. Funny, how do you take me? I'm sorry, babe. Sorry. I thought I told you that I have a girlfriend. You told me I know, but sasa kwani mbona una receive simu na unamuita babe na niko hapa? Kwani I'm a nobody. No, you're not a nobody. Who you know I? I love you. You're my baby. Yeah, those are the guys you choose. They don't care, no, like I do. I've been waiting on you. moja babe, nakupea treat ya Valentine. Ukinua moja treat ya Valentine. back straight. Eh, sasa ah, hakuna hakuna. Ah, hakuna. Ishainuka eh, Ni sawa basi. Sasa nataka ama unipeleke. Ah, tupige tupige squats hapa kidogo. Kuna squats. Kasipige squats. Eh, squats. Ndio. Fanya hivi na si ubalance, kwani siku hizi unateika siku <laughs> ah, si ya mwisho, ndio ni ya kwanza. wanawazi, lakini next kesho, kesho ni sita saba, tukiendanga hivyo eh. Ashende mtu maniu <laughs> eh, bro, bro, ujui mabu wewe ah. mata wewe ah, Nasikiza <laughs> nini? Tuchel is going nowhere. You had Frank Lampard ndo huyo akatoka. Tuchel also after some time pia atatoka. Bro, nakwambia ujui wewe ujui blue ni mimi sasa mko wapi look blue are talking ah. bana sisi watu Chelsea timu Chelsea brother mimi sisiki kitu by the way kwa msewa manu by the way sisiki mimi bro ah mimi bro ah, hata tukatie hiyo story time ah bro mimi hata tukatisha tu story by the way ah, ah Chelsea bana, tunaongea na wase manu Man bana. You'll see, you'll see, utajionea mwenyewe. Lini? Utajionea, wewe utajionea. Hivyo ndio mnasema tu. In the market right now in the market right now. Ah, we are in the market my friend. Right now tuko kwa soko. Kuna shida. Mm? Natoa jua with the blues ndio tunaongea. Chelsea down. For a while. For a while. Kwanza ndio. Mimi si wangu mbona madema sijawahi. Hey bro. Yeye nishakuwa na dem fulani na akila fulani alipenda hii place bana. uh -huh. Sijui shida ni gani. In fact hata pia mimi ndo nilikuwa nashangaa. uh -huh. Madeni yale unashangaa, hey, kama ni sababu wao wamependa some place quiet. Sijawahi jua hadi pia mimi najiuliza hiyo stuff sana, sijui. Nilikuwa na dema anapenda hii place wallahi. Hmm. Ah. Odem used to stay here. Yeah. Used to love this place, used to show yeah. me mazee, sijui hata napenda nini huko kwa maji. Eh? Anaingia ndani kidogo. <laughs> Ange dumbukia. Hapa hapa hapa hapa nani ogopa? Hapa. Ah. Hapo kwa maji hapana. Hapo ndio kwa maji hapana. Sasa. Hmm? Hmm? I'm going to sawa. Unasema mali safi? Eh. Hey, wewe. My Bajaji kitu safi, wacha kitu safi. Lini yo, lini yo bro, lini hey, eh? hata saa hii hey, eh? kitu safi, wacha eh, my friend, ile yes. unaona eh, yes. sawa. Hello, sai sai sai sai tu unaishia tena, sawa sawa, haina shida, sawa poa. Chekiana maziwa. Haya. Safi. Hiyo story ya. Eh? Haya. Sasa kama uweki vizuri. Sasa ukinizaia food ni ninone hiyo msiba. Unajua sasa sisi ndio tumekuja hapa tupige zoezi. Kwanza cheki venye siku hizi mimi ni hatari. Ngoja nikuone. Hmm? Na usiniambie hii style ilikuwa wapi sana. Eh? Hmm? Acha. Unaona naweza. Ni wewe ndio uko umemnyinyi vizuri. Sawa basi. Eh, otherwise hebu twende la pingine moja alafu. Sawa Sasa. joke. Ni nini baya na nyinyi? Mbona mnagombania mwanaume? Mmekuja We are not fighting for a man. Huyu ni mwanaume wangu nimpendaye, <laughs> anaitwa Jack. Tash, unajisikia? Ah.